Îi aștept. Cu orice preț, îi aștept. Să vină să încerc să mă scoat din casă. Da, cu știu e cu ce. Au simțit acum ultimii parlamentari pe pielea lor. Revoluție! Revoluție! Nu la revoluție!

Opoziția la Roșia Montană există și a venit în carne și oase. Discutam cu cineva de aici din Cluj. mi a zis, bine că ai venit la Cluj. I-am zis, nu e departe, e peste deal. Cum va fi și ceanura de la Roșia Montană, tot peste deal față de voi. Roșia Montană este inima istorică a României. N-are voie nimeni să atingă de ea. Parlamentarii noștri sunt așa cum sunt. Sunt câțiva de bună calitate, dar restul, majoritatea, așteaptă indicații. Nu aș spune că români, suntem români, unguri, germani. Și dacă statul român ar avea 100% din afacere, tot nu ar trebui făcut. Am venit să vă aduc o veste bună. Proiectul Roșia Montană, proiectul acela cu cianuri, care distruge un loc atât de frumos în inima României, nu se va face. Chiar dacă parlamentarii vor vota pentru el, noi îl vom opri. Suntem câteva zeci de oameni dispuși să mergem acolo și să stăm cât timp va fi nevoie să blocăm utilajele, să blocăm orice lucrare. La Roșia Montană vom fi sute de oameni dacă va fi nevoie. Vă rog să vă anunțați la prietenii noștri de la Save Roșia Montană să vă dați datele de contact și vom merge acolo în valuri și nu vom ceta acest loc. Nu uitați să-i contactați în zilele care urmează pe proprii dumneavoastră deputați și senatori. Iar dacă nu vor înțelege cu vorbă bună, să vă știe de frică. Dacă acest proiect de lege trece, înainte să fie demolat masivul Cârnic din Roșia Montană, or să fie demolate palatele Victoria, Cotroceni și Palatul Parlamentului. Unii salvăm Roșia Montană! Unii salvăm Roșia Siamo